邪魔しないで

けなくなった仲間など必要ない

そこで本気もあると思うかこんなもんかよ貴様の相手はこの俺だお手がけろ

Come on! Right.

様を失望させんなよの相手はこの俺だ

俺がオーラにしちゃうんださっさと来いちったバックフライ ことだ食らえ 死にの エベレス